सब्सक्राइब कीजिए मेरे कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को और इस बेल आइकन को ऑन कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों welcome back to our channel कौन से क्या दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बेस्ट मैथ पहले का पार्ट वन लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक मैथ का ट्रिक अगर आपने इससे पहले का वीडियो बेस्ट पहलिया पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए ये मैथ ट्रिक ऐसा है कि इसमें थ्री मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर यानी इसको मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं मैजिक स्क्वायर जैसे कि आप इधर आप देख सकते हो इसमें ऐसे नंबर आप फिल करें ताकि हॉरिजेंटली भी अगर आप वर्टिकली भी ऐड करते हो तो सेम नंबर आना चाहिए हॉरिजेंटली आप ऐड करते हो तो सेम आना चाहिए और डायगनोली भी सेम ऐड करते हो तो सेम आना चाहिए तो ऐसे कौन से नंबर होंगे और, और उसे कैसे कैसे फिल कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम ये सीखने वाले हैं हाँ दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे ट्रिक अपनाए होंगे बट ये जो मैं चीज आप ही बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ईजी है बहुत ही ईजी है और जिसे आपको इस इस टाइप के जितने भी पजल है सॉल्व करने में ईजी होगा और इस टाइप को कोई जरूरी नहीं फिफ्टीन और एटीन ही है इस टाइप के पजल आपको थ्री के मल्टीपल के जितने भी नंबर है वो सब के सब सोल्व हो सकते हैं फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन जो भी नंबर है थ्री के मल्टीपल में वो सारे सोल्व हो जाएंगे तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कुछ चार या पांच टाइप हम्म, हम्म, के नंबर आपको समझा के बताऊंगा और आप बिल्कुल स्वयं श्योर समझ जाओगे और ये ऐसा ट्रिक है जो आप कभी नहीं भूलोगे तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बहुत ही ईजी है बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना सबसे पहले आपको तो करना क्या है फिफ्टीन को डिवाइड करना है थ्री से फिफ्टीन को डिवाइड डिवाइड करना है थ्री से वो नंबर कितना है फाइव अब इस फाइव को आपको इसमें लिखना है फाइव अब फाइव लिखने के बाद फाइव लिखने के बाद फ्रेंड्स अब अब इसके राइट साइड में फोर नंबर्स और इसके लेफ्ट साइड में भी फोर नंबर्स आपको कंटिन्यूसली लिखने होंगे जैसे फोर हो गया फिर थ्री हो गया और टू हो गया एंड ये वन एंड इसके राइट साइड में लिख लो six seven eight and nine अब करना क्या है फ्रेंड्स आपको एक एक ही का नंबर छोड़ देना आपको स्टार्ट करना है टू से पहले टू हमने को स्टार्ट करना है यह, यहाँ से पहले इसके हम कॉर्नर को फिल करेंगे और कॉर्नर को फिल करने का तरीका ये है कि आपको स्टार्ट करना है इस कॉर्नर से फर्स्ट कॉर्नर से ठीक है आपको इस फर्स्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है और एक एक गैप करके आपको ये ए नंबर लिखना है जैसे आपको आपने पहले टू लिखा मैं इसको कर दे रहा हूँ आपको टू लिखना है फिर फोर लिखना है फिर सिक्स लिखना है और फिर एट लिखना है तो फ्रेंड्स मैंने हाईलाइट कर दिया तो सबसे पहले अगर टू लिखो उसके बाद आपको जस्ट स्क्रीन नीचे वाले कोने में फोर लिखो फिर आप ऊपर आ जाओ इस कोने में लिखना है सिक्स और यहाँ लिखना है एट फ्रेंड्स तो बहुत ही सिंपल है कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं पहले आपको डिवाइड करना है पहले आपको फिफ्टीन से इसको डिवाइड करना फिफ्टीन को डिवाइड करना है थ्री से फिर सभी को अगर फिफ्टीन चाहते हो तो फिफ्टीन को डिवाइड करो थ्री से एटीन चाहते हो तो एटीन को डिवाइड करोगे थ्री से तो चलो डिवाइड करने के बाद चार नंबर इसके जस्ट आगे के और चार नंबर जस्ट इसके पीछे के लिख लेने को और बस आपको शुरुआत करना है फर्स्ट फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स से तो वो शुरू करना है टू से यहाँ से सेकेंड इसके जो सेकेंड नंबर जो शुरू करना है और एक गैप करके इस नंबर फिल करना है इस नंबर को फिर इसको फिर फोर फिर eight two four six and eight two four six and eight इस तरीके से फिल करना है ये तो अपने यहाँ से स्टार्ट किया तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इस जो बॉक्स है इससे आप कैसे फिल करोगे इसको फिल करने के दो तरीके हैं या तो आप इसको काउंट कर लो सिक्स टू एट अब फिफ्टीन में से एट को लेस कर दो तो आएगा सेवन यहाँ पे आप सेवन फिल कर लो चलो एक और तरीका इससे भी इसी तरीका ये है कि ये जो नंबर बच रहे हैं जो अभी येलो कलर में नहीं है फाइव तो ऑलरेडी मैंने फिल कर दिया था तो फाइव तो सेंटर में था तो फाइव का भी ई e इग्नोर करते हैं चलिए अब करना क्या है अब नेक्स्ट नंबर वन है और one three seven and eight इन्हें आप कैसे लिखोगे और यही चार नंबर होंगे जो चारों बॉक्स में आएंगे बताए कैसे आएंगे तो चलो दोस्तों इसका भी ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ इसकी शुरुआत आपको करनी है और तो कैसे यहाँ पे लिखना है आपको वन तो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे लिखना है आपको थ्री और यहाँ लिखना है आपको सेवन और यहाँ लिखना है आपको नाइन ये वन थ्री सेवन नाइन इस तरीके से बिल्कुल याद रखना सबसे पहले ये टू फोर सिक्स एट फिर वन थ्री सेवन एट तो बस फ्रेंड्स ये जगह और कुछ नहीं है बस और आपका अगर आप इसको हॉरिजेंटली जोड़ो तो भी एट फिफ्टीन वर्टिकली जोड़ो सभी को फिर भी फिफ्टीन और डायगोनली जोड़ो फिर भी फिफ्टीन तो फ्रेंड्स आप लोग आप इसको चेक भी कर सकते हो एंड नेक्स्ट फ्रेंड अगर हम बात करें एटीन की चलो फ्रेंड्स इसको मैं करता हूँ डिलेट और एटीन का करके बताता हूँ एटीन करना कुछ नहीं फ्रेंड इसी तरह जैसे मैंने उससे किया था आपको एटीन में यहाँ से डिवाइड करना है uh, is equal to 18 divided three सभी को थ्री डिवाइड करना है सिक्स बस फिर आपने यहाँ पर सिक्स लिख देना पहले अब सिक्स के जस्ट लेफ्ट राइट के चार चार डिजिट आपको लिख देना है फाइव इसके बाद आंसर करना है सेकंड नंबर का इसका फर्स्ट और दूसरा का second three five seven 9 plus 63 is what 3 square का थ्री तो फ्रेंड्स ऐसे जितने भी ये मल्टीपल हो थ्री के आप इसको ऐसे स्क्वायर बना सकते हो आप इस अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि देखो भाई आ, हमारे पास एक नंबर है नाइन्टी नाइन ठीक नाइन्टी नाइन थ्री का मल्टीपल है नाइन्टी नाइन भी आप कर सकते हो बिल्कुल ईजिली कर सकते हो सेम टू सेम यू के सेवेंटी टू का भी कर सकते हो नाइन्टी नाइन का भी कर सकते हो वन से बड़े नंबर का भी आप कर सकते हो बस और थ्री से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए ओके सो फ्रेंड्स तो बहुत ईजी है अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें इसमें इसको और ईजी तरीके से और आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा सो फ्रेंड्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एक दूसरे के साथ इस ट्रिक को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को जान जान पाए समझ पाए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें ओके फ्रेंड्स थैंक यू तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कुछ पूछना हो कुछ आपके मन में डाउट हो या किसी भी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि और कोई भी इस वीडियो को देख सके इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद